大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天第一百五十五讲，你是强盗吗？ 神在问你：偷窃父母的说，则不是罪。此人就是与强盗同类。有一中人咒诅父亲，不给母亲祝福，喜笑父亲，藐视。 而不听从母亲的，他的眼睛必为雾中的乌鸦啄出来，为鹰雏所赐。当然，这几节的经文一看啊，都是提到父母啊，二十四节父母，十一节父亲母亲十七节父亲母亲，其实。 就是我们的这个父母亲，我们的这个长辈。那一般上，其实啊，听我的这个呃节目的，基本上都是讲华语的，所以当然也就是华人。那华人都深要深受这个儒家呃思想的影响，所以基本上呢，我们都会非常认真的去看待我们的父。 母亲，然后有孝顺的这样的一个文化啊，因为在儒家思想里面呢，就是我们的法夫啊，啊，就是我们这个人都是由这个我们的父母亲所生，然后他们就养育着我们，我们长大后，那我们呃有今天都是因为是父母亲，所以我们要有一个呃感恩。 那然后我们要有个回报，哦，所以我们都必须要有这个孝顺。那基本上呢，可以这样讲哦。那我们呃，华人还是在持守着这样的一个孝道啊。那但是呢，我们也会发觉到，呃，就是呃，有些时候啊，偶尔还有一些事情发生。 那就是有些人呢，啊，不管他是什么原因啦、啊，什么道理，总之就是有这些不孝的事情发生，啊，特别是在这个时代里面，通过报纸，通过媒体，通过这个传播资讯等等，啊，你真以发觉到，啊，知道哦，原来还有这样的一些不孝的事情发生。 啊，可能就是例如，就是说，啊，没有供养父母亲，然后或者是把父母亲，啊，丢到老人院里面，然后人就消失，不管啊，或者甚至你会，啊看到就是对于父母亲的一种不尊重啊，搞不好还有虐待的事情发生等等等等呐，啊，当然这些东西也不是说每一天都发生。 啊，华人还是有孝道，但是偶尔有的啊，却是事实啊。有些时候搞不好啊，就在你的周围出现啊。那希望真不会是你了啊。那今天的这个题目很清楚的针对的对象呢，就是我们的父母亲，那就是说我们有没有孝顺着他们？那我们啊。 在今天的经文里面，其实是有三个方面都是提到的，那就是偷窃父母。诶，啊，偷窃父母的啊，这个很奇怪啊，为什么说偷窃父母的呢？如果你偷窃父母，就等于强盗。那为什么会是这样呢？啊，那个理由呢，基本上就是说，诶，我们的父母亲啊。 他们是理当得到我们这这个感恩养育之恩的，但是假如我们没有去感恩养育之恩呢？其实就是夺取他们应当有的这个呃报答，好，应当有的报答，而你没有给他的这样一个报答，那你就是如同强盗夺取他。所以这个重点呢，基本上就是在这个呃。 孝顺上，呃，特别或许呃也更呃强调的，就是在供养他们的事上啊。另外呢，有一宗人咒主，父亲不给母亲祝福啊，那个很奇怪哦。你的父母亲，你怎么可能对他们来咒主呢？哦，这个当然就在当中呢，呃，父母亲都可以去做主他们啊。我想可能在某一方面虐待的成分也蛮高哦。 然后就是对父母亲是一种不会尊重着他们的，十七节呢，喜笑不亲啊，还有藐视不听从母亲的啊，就是父母亲所说的话啊，我们就在当中轻看他啊，不在意啊，他们的养育，他们的教导，他们的指责啊，管教，哎，我们都是不理不睬，我们笑他们啊，说他们呃这个。 没有资格，我们笑他们啊，这个，啊都是这样讲。但是呢，就从这个十七节里面，却给我们看到一个相当重要的解释，就是在这个整体不孝的情况之下呢，他会怎么样呢？他的眼睛变为谷中的乌鸦啄出来，哎呀，这个相当的，恶心哈，眼睛被乌鸦啄出来，啊，就好像是呃眼睛给他瞎了，然后给这个。 呃，因除所赐，哇，真的形容是有点可怕的啊。但总之就是在旧约里面，这个真言书里面这几处的经文，都给我们看到了，就是当时有这样的一种情形，就是对父母亲的这个不孝。而当中呢，啊，假如你啊，但其实在这个真言书有，不过我特别就是把它也带到新月里面哦，否则免得有些。 新月的信徒，他就说：“哎呀，这个是旧月的事情，所以很黏呢。新月根本不会有这样。哎，其实也不是这样啊。其实假如你有时间去看看马太福音的十五章，马太福音的十五章啊，也就是说，当啊，就是他是回应啊，真言里面的这样一个情况，就是当时呢，就是有这些的，就是以色列人啊，犹太人。” 啊，你知道他们对于信仰的事情都是相当认真的，所以各种的律例、点章、条法啊啊，这个当做的他们都会去做，所以他们就会说：哎呀，当给父母亲的，其实我们已经给上帝去了哦，那就变成是说我应该给父母亲的，我给上帝去了，那那看起来上帝当然是更重要了，也看起来就是说。 诶，是一种推辞、推辞啊，一种借口啊，好像你啊，把它当成是我爱上帝，所以呃，我就没有去照顾我们的父母亲。诶，这样看起来你 <laughs> 可能还看感觉你更属灵哦。但是在这个新月的这个呃呃教导里面呢，就指责这些人哦，这些都是不孝的一种的表现。 啊，因为我们很非常的清楚，就是在实践里面已经告诉我们要孝敬父母，这就是我们的劫命。而且在律法里面，那你假如是没有孝敬这个父母呢？啊，在律法里面呢，你就是被咒诅的啊，甚至还要被治死罪啊。这个是在律法里面，所以看起来这个不孝啊是相当严重的事。 啊，当然，十七节的那个形容乌鸦做出啊，你的像呃眼睛啊，为鹰雏所赐，当然更恶心了啊。所以在这几处的这个经文里面，很非常明显的也是在提醒，着我们不孝我们的这个父母亲，其实是节命律法都是相当的这个呃严重的一件事情。 所以我们都当去孝顺我们的父母亲啊，当然啊，今天我们把它应用在我们这个时代的这个基督徒啊，我们真的是要去求主帮助着我们，因为有些时候我们自己无知啊，有些时候我们真的是要去小心，我们要平衡，就是在这个没有啊跟真理冲突之下的一个情形。 的情况之下，哈，我们真的是应该就是要去尊敬我们的父母亲，听取他们给我们的教导，啊，用时间去陪伴着他们，啊，细心照顾着他们。当然，我们真的啊需要去供养着他们，我们不可以好像拿马太福音十四章说，哎呀，我的时间全部给教会了。 我的钱已经给上帝了，哎呀，我的精力已经在教会侍奉了啊，我的时间都要去崇拜上帝。其实，当然以上帝以教会为首先，那当然是非常非常的这个重要哦，当然也是重要的啊。但是呢，我们的这个父母亲呢，啊，真的是我们需要在当中。 孝顺的这个表现和生命，因为这是《圣经》里面给我们看到的，是一个律法的要求跟诫命的这个教导，所以我们当要去啊好好的孝敬他们。那相我们也在某一方面呢，也就是说，我们不可以啊，就是在当中，因为我们的不孝呢，成为啊未信主的人的一种借口理由。 批评啊，使到我们啊失去见证，也使到我们基督教受到这个呃羞辱。那我们真的是祈求主帮助，我们需要有啊对父母亲的养育之恩。你是不是强盗夺取，应当孝顺父母亲的本分呢？ 这是神对你说的话，我们一起祷告。天父上帝，我们都知道，整本圣经里面，不论是旧约或新约，都是教导着我们必须要有孝敬我们父母的心。但是有些时候呢，我们不孝，而我们又用圣经的这些的呃错误，我们用滥用圣经，然后在当中呢，就是没有尽上我们的本分。 好好的去孝敬父母，我们真的是七九主帮助我们，我们要爱我们的神，但我们也知道，我们爱神其实也反映着我们爱我们的父母亲，所以，我们真的是七九主给我们懂得在各方面都晓得如何的去平衡我们的时间、我们的精力、我们的金钱，好好在当中来孝养我们的父母亲。 给我们的父母亲报答他们养育之恩，我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力。欢迎你转发、订阅、爱心支持，请留言来鼓励鼓励。 再见，上帝祝福你。